կտրտել աղբեր։ Մաքրելուց հետո արդեն տեփուկները մաքրել բրծել էին։ Բաժանել ենք երկու մասի։ Մենք կտրում ենք ստեյք, բաբեշկա 200 գրամանից։ Ինգը գրամ պակաս է։ Ինչն է։ Ինչևէս չեն գծում, ճիշտ է։ Ինչև կաշի։ Բացվի դառնա թիթեռնիկ։ Իսկ որտեղ է այս զուգը ապրում։ Այս զուգը հետերում, օվկիանոսներում, տարբեր Նորվեգիա, միացնելու գնորդն է սեղ։ հա, հա, հա, Իսկ ճիշտ է որ արջերը շատ են սիրում ուտել սաղմա։ Սիրում որ յան։ <laughs> Դու չես սիրում սաղմուն։ Չէ, դա ես նկարում եմ կենթանիներից։ Սա ճարենց ավանցիկ է սիրելիներ քաղաքի։ Ճարենց ավանցիկ։ Այդ ավելի լավ է։ Իսկական չափսն է։ Այդպես։ Ոնց է։ 10-ից մի հատ է նորմալ, հա։ Այս փոշի։ Ահա գեղեցիկ սերիքեր։ Ինչ, մնացածը արդեն բազա դա։ դե։ Խնդրեմ։ Մեկ էլ ուտելուց կգաս մի կարես։ Ո՞վ է ուտելու։ Ռեստորան որ զարգացնա, էլի։ Հա, պատրաստի վիճակը։ Պատրաստի վիճակը։ Այո։